ina da ha ka suna ma 어제 이태냐 만났으나고 그런저런 일이나 살아. 맞지. 그다음에 아 그러면 또 알았나? 너는 원해. 이거는 이상하네. myself. I think. bulutuf t'a la bulutuf b'a la nka a tɛ se ka ci i ka nin maden terikɛ o bɛ ci cogo di n'a ye fɔni de solution foyi t'o la bon e de jadi jateminɛ ni solution min b'i bolo pour que i ka ka video so. sabu n bɛ se ka n ka sinapu kɔ de sigi a la n b'a ci dɔrɔn n bɛ ka bɔ a la problème la ka ban a sigi la an il ɲɔgɔn bolo